ए गोरी दिल तोरी ना जा रंग लगवाला तू चोरी में चढ़ गई होली अब छोरा नहीं चूझे अब लगा दी रंग गोरी तोरा पीछे चढ़ गई होली अब छोरा नहीं चूझे अब लगा दी रंग गोरी तोरा पीछे रंग लगवाला तू चोली में ए गोरी दिल तोरी ना जा ए गोरी दिल तोरी ना जा रंग लगवा तू ही चोरी में ए गोरी दिल तोरी हमारा वो रंगू लाल लगवाला तनी हमारा वो राबा लाल लगवाला ओमे रंगवा मिला के गोरिया कहतानी हम दिल तोरी ना जा ए गोरी दिल तोरी ना जा रंग लगवाला तू चोरी में ए गोरी दिल तोरी ना जा रंग लगवाला तू चोरी लोहे लोहे डाला बाबा लोहे लोहे डाला बाबा नहीं केहू से बतावा लोहे लोहे डाला बाबा नहीं केहू से बतावा लोरो पोर होई के गोरिया अब ना भी तोहर साइज रंगला दिल तोरी ना जा ए गोरी दिल तोरी ना जा रंग लगवाला तू चोरी में ए गोरी दिल तोरी ना जा रंग लगवाला तू चोरी में अपन म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाज